今日はみんなに伝えたいことがあります。1ヶ月以上からあんまり YouTube の方ではビデオをアップしませんでした。で、それで本当にあのすみませんでした。なんでかというと、最近忙しくて、なかなかアップできませんですね。で、それについて考えて、やっぱり 決断を取らないといけないと思います。ということで今日みんなに伝えたいのは僕の YouTube チャンネルをやめます。 実際は明日から1ヶ月から毎日1個のビデオをアップするつもりです発音について文法について単語についてフランスの文化についてそしてサプライズもありますのでぜひぜひみんな見てくださいスケジュールなんですけれども毎週その週のスケジュールをアップするつもりですということでこのデスクリプションのところとかインスタの方でも Twitter の方でもぜひぜひスケジュールを見れますので見てください見たいビデオの日 も覚えててくださいここまで僕を応援してくれてありがとうございますそして1ヶ月から楽しもう